Assalamualaikum kawan-kawan semua Aku Apoji dan ini adalah channel YouTube Apoji Okey, kali ini aku nak buat koleksi video blog dan akan kongsikan tips-tips Jadi, terpulang Mungkin korang yang dah otai-otai tu ada cara sendiri Tapi aku ada cara tu untuk linting baju First, kita kena ada artwork Artwork apa nak print kan ha, Main print je apa yang nak di print Awak ni buat dalam apa? Software yang aku guna ialah Inkscape dan Gym. Mana nak dapat software Inkscape dan Gym ni? Free je. Korang download dekat www.inkscape.org. Okay itu untuk Inkscape. Kalau untuk Gym, korang download dekat www.gym.org. Download sekarang pada yang tak download lagi lah pada yang dah download bagus itu adalah free and open source software percuma je gunakan software ni untuk buat artwork lepas tu kita print out jadikan film dan kita baru expose itu je untuk kali ni untuk mula menggunakan uh, Inkscape nanti kita cerita lah pula kan ok itu je Assalamualaikum